друзья! С вами на связи Денис Залевский, представитель компании «Источник энергии». И <clears throat> в данном видео э, мы сейчас будем регистрироваться на новом сайте в личном кабинете. Для регистрации я получил реферальную ссылку от Владимира Мошкина. Э, далее, э, то есть кто, кто работал со мной по мегаватт-контрактам – <clears throat> то, соответственно, регистрируйтесь по моей реферальной ссылке. Э, многие люди уже несколько дней назад обращались э, за реферальной ссылкой, чтобы начать приступить к регистрации. Но всему свое время. Э, и так как я только вот сейчас получил реферальную ссылку от Владимира Мошкина, поэтому я как раз сижу и записываю для вас это видео для того, чтобы э, сделать вам видеоинструкцию для регистрации и со своей реферальной ссылкой в описании под видео. Итак, давайте приступим. А, итак, я тут уже маленечко заполнил, прошел по ссылке. А, открылось вот окошечко регистрации. А, логин, то есть вводим электрон, от электронной почты до собаки. Ну, можно полностью почту ввести. Потом электронную почту пришлось создать новую, так как э, до этого, то есть советую, как делать, э, Ссыл, по ссылке не переходить, а ссылку копировать и вставлять в окне браузера. Э, потому как я вот перешел по ссылке и, видимо, некорректно перешел, потому что не мог зарегистрироваться, и две почты уже как бы зарегистрированы, э, получается, в системе, но Э, зайти по ним не получается. Придумал, придумал пароль, повторил и нажимаю регистрацию. Сразу сохраняю. И еще один момент. <clears throat> После того, как э, вы зарегистрировались, э, рекомендую не входить вот в этом окошечке, а закрыть его и перейти на почту на свою почту, а, по которой вы регистрировались. Если во входящих нет, то посмотреть в спаме. А, вот попало письмо в спам от Search Energy. Нажимаем не спам. И после этого письмо попадает у нас во входящие и уже тут спокойно переходим по ссылке. Вот она ссылка. Спокойно уже переходим по ссылке и здесь осуществляем вход. Все, успешно. Э, мы попали в личный кабинет. Видим, тут реферальная ссылка моя. Э, так. <clears throat> Сейчас приступим к переносу токенов. Личный кабинет, мой счет. Так, вот, нажимаем мой счет. Видим мой адрес счета. Копируем его. И нажимаем кнопочку «Перенос токенов из аватар банка». та-та-та. входим в свою учетную запись аватар банка попадаем в раздел счета. И нажимаем здесь кнопочку «Отправить». Видим, что у меня 30 745 э, и 8. 30 745 и 83. Так, договор контрактов. Вставляем в поле «Кому» свой новый адрес. Сколько

Нажимаем перевести. Видим, что это наш счет. 30 Е96. Закрыть. Так. Теперь вернемся. Тридцать и девяносто шесть, да. Через некоторое время у нас тут появится а, наши мегаватт-контракты в личном кабинете. На транзакцию требуется какое-то время. Можем обновить страничку. Ладно, пока пока идет время по переносу, мы также можем перенести эфириум. А, криптовалюту эфир. У нас получается 1 целый и 333 эфира. Также нажимаем отправить, кому вставляем свой адрес, сколько 1.4 тройки. Цена газа, лимит газа не трогаем, вводим пароль. нажимаем перевести. Вот наш номер счета. Подтверждаем. Ошибка. В чем у нас тут ошибка? Наверное, надо какое-то количество оставить на транзакцию, я так понимаю. Ну, сделаем 32. Может быть пароль еще у меня неправильно получился. Перевести. Подтвердить. Да, все, транзакция успешно отправлена. Зайдем на наш сайт. Ну, ждем. Через некоторое время появятся здесь э, токены мегаватт-контрактов. А, э, также, <clears throat> что еще хотелось бы сказать, что э, до появления сегодняшнего сайта э, велась у нас регистрация хаотично, то есть в хаотичном порядке. Теперь э, регистрация производится именно по реферальной ссылке и выстраивается партнерская сеть, партнерская команда. Поэтому э, рекомендую регистрироваться по партнерской, э, по реферальной ссылке того человека, с, э, с кем вы уже привыкли работать, с кем вы сработались, э, с кем у вас выстроены отношения. Э, так э, намного, намного получается правильней и, соответственно, продуктивней. Так, ну вот нам бы, конечно, на видео, чтобы посмотреть, какое время занимает перенос токена. Видим, что тут имеется у нас и видеоинструкция по переносу токена. Я ее уже посмотрел, сделал все согласно инструкции. пока ждем. Так, ладно, друзья. Давайте тогда это видео будем завершать. Э, <clears throat> ссылка для регистрации. Моя реферальная ссылка. Вот она. Будет под видео в описании. Регистрируйтесь. Переносите токены. И до новых встреч.